Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Tutto quello che appunto si dice dei lampedusani, del loro impegno, quello che hanno fatto, io ritengo che quello che hanno fatto è assolutamente naturale e che farlo passare per straordinario è pericolosissimo. Perché noi non abbiamo fatto nulla che non fosse un dovere minimo di civiltà non farlo sarebbe stato da, da animali e fare passare per straordinario quello che abbiamo fatto finirebbe quasi con illegittimare atteggiamenti meno solidali. Il comitato 3 ottobre nasce all'indomani della strage perché, perché forse anche come, modo per, per alleggerirsi la coscienza, no? per dire ok adesso devo fare qualcosa. E, e quindi abbiamo fondato questa associazione che ha come scopo principale quello della, di promuovere l'emanazione di una legge istitutiva della giornata della memoria e dell'accoglienza il 3 ottobre di ogni anno che ha come scopo, cioè che vorrebbe essere una giornata in cui non solo commemorare le vittime del 3 ottobre e di tutte le altre stragi del Mediterraneo, ma soprattutto quella di mm, completare un'attività che, che, dura già dal 3 ottobre scorso, ma che potrebbe durare un anno intero, nel quale eh, cercare di diffondere gli esempi di eh, buona accoglienza che anche in Italia esistono e che chiaramente sono sempre affidati alla, alle associazioni di volontariato, alle associazioni di attivisti, lì dove lo Stato non, non, non riesce o non vuole meglio eh, creare eh, strumenti di accoglienza, metodi di accoglienza, strutture di accoglienza che rispettino soprattutto le persone. Eh, in questo sono riuscita moltissime associazioni in Italia eh, e queste esperienze rimangono sempre un po' sia nell'ombra ma soprattutto non sempre entrano in rete tra di loro. Il comitato ha un gruppo diciamo, operativo che è fatto di 10 persone. La particolarità del comitato, che poi è la sua forza secondo me, è quella di essere fatto da 10 persone che non lavorano con i migranti. Eh, quindi sono veramente rappresentanti di una società civile che è quella stessa società civile che è eh, tenuta eh, lontana dal mondo delle migrazioni. In Italia sostanzialmente, ma forse anche nel resto in altri paesi d'Europa, ci sono due mondi che non si incontrano praticamente mai, che sono il mondo de delle migrazioni, fatte innanzitutto dai migranti, ma anche da tutti gli operatori, dalle ONG, eh, dalle associazioni eccetera, e il resto del mondo. Questi due mondi non si incontrano mai, non si incontrano mai perché, innanzitutto perché l'informazione non, non, si occupa di, di questo e poi perché anche le varie occasioni di incontro, i convegni eccetera rimangono sempre prerogativa del mondo delle migrazioni. Eh, difficilmente la società civile è interessata o, ha facoltà di accesso a questo tipo di incontri, di convegni o altro. E quindi molte cose, anche molti atteggiamenti, nascono dal, dal, dalla totale assoluta ignoranza di, eh, sia delle norme che regolano, ma anche delle situazioni che portano le persone a migrare. Noi mm, siamo andati a occupare in parte, saremmo lieti se non fossimo da soli in questo, a occupare quello spazio di mezzo che vuole mettere in contatto questi due mondi.